فايبر هل فكرت بشأن عرضي؟ ليس عليك أن توقفي عن افتراض قدرتك على مساعدتي ظلال متحركة رايك في B مثالي أجج نيرانك يا فينيكس أعيد تلقيم أعيد تلقيم سأريكم كيف يفعلها الزعيم تم نشر السحر تم محو عدو أتحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في الوسط تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً أعيد التلقيم وصلت لسبايك في الوسط آخر لاعب باق ال spike بحوزتي يجدر بكم مجاراتي حصلت على السبايك تبقت ثلاثون ثانية وضعت لسبايك تبقى عدو واحد حسنا ها قد عدنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم رصد عدو في اي ها اصبت الهدف ومن في الوسط زرعت سقط الهدف تبقى عدو واحد مثالي تريدونني جادا؟ لكم هذا ظلال متحركة سقط حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في A آخر لاعب باق سقط عدو اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ عدد باق قضي عليه حول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ نشر الساتر تم نشر الساتر آه، هيا لنذهب انتبه انصرف تبقى عدو واحد أشكال متحركة بقى عدو واحد معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم عدو واحد آخر لاعب باق الكرة السامة سأتألق أكثر من المشاعين ظلال متحركة ظلال متحركة عدو واحد آخر جولة في الشوط إما أن تنفقوا أموالكم أو تمنحوني إياها الأمر مفيد في الحالتين هل يحتاج تبقى عدو واحد رصد عدو في الوسط مثالي لم منا بأذى رائع تبديل الجبهات فهي سوف تخفيكم بتاعت السبايك آه. آخر لاعب باق تذكروا ابتعدوا عن النيران إنها نصيحة منطقية فلا تنسوها اتفقنا؟ قدرة خارقة جاهزة جاهزة زرعت لسبايك رصد عدو في B. ظلال متحركة تبقى عدو واحد ظلال متحركة هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟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 Dead tube. آخر لاعب باق نقطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا حطت السبايك في اي عذرا رصدت في تبقى عدو واحد ثلاثة. ابتعدوا عن طريقي شاهدوا هذا تبقت ثلاثون ثانية Let's go on. تبقت عشر ثوانٍ يتقلب علي أنا فاز المدافعون